देश के किसानों के लिए बुरी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के खिलाफ एक बयान दिया गया है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को खैरात नहीं बांटना चाहती उनकी औसत आय को दोगुना करके उन्हें संबल बनाना ही मोदी सरकार का लक्ष्य है जब उनसे पूछा गया कि किसानों की औसत आय कितनी है बोली तो उन्होंने यह कहा कि इसका कोई आकलन नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऋण माफी को गलत मानते हुए यह बयान दिया गया है और कृष्णा राज का यह बयान फिलहाल